Olá, tudo bem? Estamos aqui agora mais uma vez para falarmos a respeito de hipnose. Hoje comigo aqui tenho uma pessoa muito especial para apresentar para você e eu vou falar em espanhol, então você vai acompanhar pelas legendas. Espero que você goste desse conteúdo, dessa conversa que nós vamos ter aqui. Olá, Juan, que tal? Olá. Tudo bem? Tudo bem. Bueno, estamos aqui em Hypnobase, em New York. Uhum. Tá Y la cosa es que la idea de hablar acerca de hipnosis, yo sé que tú presentaste aquí eh, un tema muy interesante. Si pudieras presentarte a la, a la gente y, bueno, hablar un poquito acerca de lo que hiciste. Ah, hola a todos, mi nombre es Juan Acosta eh, y soy el hipnodontist. Eh, trabajo con dentistas y sus pacientes y mi eh, lo que hago en conferencias es enseñarle a otros hipnotistas, hipnólogos, ah, um, cómo la logística de trabajar con profesionales dentales y en clínicas dentales. O... Mira qué interesante. O sea, el, uso de la hipnosis en el contexto dental, ¿verdad? En el contexto dental, pero no en la misma forma que la mayoría de hipnotistas. Ah, se le acercan a una práctica dental a decirles yo quiero hacer negocio con ustedes porque tengo una, visión un poco diferente de trabajar adentro de una práctica. Entonces, eh, lo que yo enseño son secretos como de ¿cómo se dice? Insider information. Secretos de <laughs> secretos, secretos de la industria, de cómo, eh, de la logística de trabajar con ellos, de trabajar juntos, eh, más que las cosas normales que ofrecemos con hipnotistas, que es ah, ayudarlos a relajarse, ayudarlos a que dejen de, la mordida fuerte. Eh, entonces es una interesante, entonces es una función de un montón de cosas y que pusiste ahí un paquete que va bien tanto para los hipnotistas como para los dentistas. Sí, un, poco más eh, orientada a los negocios, de cómo hacer que las cosas funcionen entre las dos eh, profesiones, eh, y no en la técnica de esto se hace con esta hipnosis para un cliente que necesita hacer esto perfecto, o lo otro. Perfecto. Mira qué interesante, sabes que aquí en el Hipnobiz nosotros estamos participando en una conferencia que al final eh, habla acerca de la hipnosis y también del concepto de negocio, claro, porque al final todo, todo hipnotista, eh, al final, de alguna manera u otra, él va a llegar a transformarse a necesitar un negocio, su negocio para, a para mantenerse. A, todos nos gusta ayudar gente, pero si no estamos ayudando a gente por dinero, entonces es un hobby, no es una profesión. Y cuando las cosas son un hobby, no una profesión, no le podemos meter suficiente tiempo para ser bien buenos en lo que hacemos, Si no es solo ah, part-time, yo voy a hacer dos horitas hoy, dos horitas en la próxima semana, es muy poco. Es cierto, es cierto. Bueno, y aquí hay un montón de otros temas que nosotros hemos visto. Eh, eh, tú también trabajas con otras cosas además de hipnodontics, ¿verdad? Sí, yo trabajo con muchos clientes de deportes, pero yo diría que la mayor parte de mi práctica ha sido basada en miedos y dolores miedo, porque bueno, he trabajado con muchos dentistas y sus, y sus pacientes, entonces eh, miedos del dentista siempre existen por muchas razones diferentes y, dolor, dolor eh, crónico y dolor agudo como el shock, que la ah, gente está asustada. Pues. Qué interesante. No, sabes que a mí me interesa mucho el tema de la hipnosis y la odontología. Bueno, una cuestión personal, enseñar señor es dentista también. Y, veo que hay una cosa muy interesante, ¿no? Eh, una vez que la hipnosis, como lo que haces, ¿no? Actúa en favor del, del contexto odontológico, también el contexto del, de un atleta, ¿no? La cual busca performance y todo, todo, todo lo demás. Sí, la hipnosis tiene ese... Eh, es, es, bueno y es malo porque cuando uno sabe que puede ayudar gente en una variedad de cosas, uno cree que debe decirle eso al mundo. Yo puedo ayudarlos con todo. Y eso no funciona. En cuanto a marketing, eso no funciona. O sea, yo veo una variedad de clientes por varias razones diferentes, desde deportes hasta dentistas y todo en, en el medio pero no digo yo soy hipnosis, hago de todo. Yo voy a los dentistas y les digo yo trabajo con dentistas. Yo voy a una, una asociación atlética y les digo yo trabajo con atletas. Ajá. No, es interesante. ¿no? ¿no? es importante porque al final de todo es foco y, walking the talk, como decimos en inglés, ¿no es cierto? Es importante, ¿no? Y la cosa más interesante aquí, este, y quisiera agradecerte por tu tiempo, ¿no? por pues, su tiempo acá, en, hablar con nosotros y traer un poco de esta información. No sé si quiere dejar algún tipo de contacto aquí. Yo igual voy a dejar aquí eh, donde está esta, este, este, contenido publicado, claro. para que la gente pueda eh, ubicarte y quizás este, pueda contactarte, conocer más de sus productos, de sus servicios, de todo lo que haces. Sí, si quieren contactarme, siempre estoy disponible para responder preguntas, ayudarles a cualquier cosa que pueda eh, mi página de internet es hypnodontist.com. Es H-Y-P-N-O Dontist, d o n t t TIST. Difícil de no, en español. Muy fácil, ¿no? Al final va a estar aquí <laughs> y tú vas a poder este, conocer un poquito más. Muchas gracias. muchas gracias por la invitación. gracias a ustedes por su tiempo, escuchar. Eh, sí, por supuesto, es una, una muy buena oportunidad. Bueno, y você que está aquí hasta ahora, escuchando todo ese contenido y você que está asistiendo aquí, É, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de ter você aqui acompanhando todo esse, esse conteúdo que eu tenho publicado com o maior carinho. Eu gostaria de te pedir também que você, uh, se ainda não conhece, visite o nosso podcast www.hipnocast.com.br e conosca o Hipnocast también a la gente que está escuchando en español claro. e y que muitas vezes, mucha, eu escutado escuchado este, de la audiencia que trata de escuchar el podcast en portugués, pero al final eh, me pide en español. Así que fue un agrado tenerte aquí. Muchas Mas, gracias. Pues, muchas gracias. Obrigado pela sua atenção. <laughs> Até logo. <laughs> no mais, eu quero agradecer a tua participação aqui no meu canal. Quero também te pedir para se ainda não inscrito, se você ainda não está aqui inscrito, que você eh, se inscreva no canal e Ative a notificação para que qualquer outro novo vídeo que eu venha publicar aqui sobre todos os assuntos que eu falo e que são de repente do seu interesse, você possa receber essa notificação e já ser um dos primeiros a assistir. No mais, eu deixo com você um grande abraço e até o próximo vídeo.